Jangan terlalu laju mah cewek pak cewek Tahan-tahan tenaga kita goyang santai Ikuti tempo biar keringat sampai Sengaja bikin pelan kasih minyak lantai Kasih slow, kasih slow Kasih slow, kasih slow tempo Kasih slow, kasih slow Kasih slow atau